Dula, lakini pia wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanazungumziwa sana mitandaoni kwa sababu ya mapenzi eh, penzi lako linazungumziwa sana Mange Kimambi na nini. Kwanza nataka kujua ile Insta story ulioandika kwamba maeksi zako waache kutuma watu wamtukane mke wako kwa sababu unapata kazi ya kumbembeleza hajazoea heka heka. Hii ilikuwa na maana gani bana? Maana yake ni hiyo, watu wanatukanwa, mtu anatukanwa kweli afu sio mtu waekaeka mitandaoni, sio mtu wa kupenda kujibizana, yani hajazoea kuonana tukano tukano. Kwa hiyo ile inanipamia wakati mgumu hivi hivi. Kwa nini asituambie yeye mwenyewe? Sio hapa kama ekaeka anaziweza au haziwezi? Zaizungumza neno neno lolote lile, msanii hata tusalimie mashabiki zako ambao tunakupenda tunaku appreciate kutokana na kazi zako nzuri ambazo unazifanya. Hai, ni kitu gani ambacho nakipenda kwa bila Makabila? Um, he's so good yuko charming, anajali, anapea, anampenda, ananisikiliza. Okay, sawa. Mi nataka nikuulize hili kuhusiana na Mange. Mange alikuposti wewe, alafu akaposti mpige picha wa Juksi, lakini pia akamposti bwana Dula hapa. Kwenye hili kuna ukweli gani kwamba ulikuwa una date na yule alafu naye ukarudi kwa huyu? Unataka kumuongelea? Dula, ulipopokea comment za design ile kwamba mwanamke wako alikuwa na date na mtu mwingine ikiwa wewe una date naye, ilikuwa ulipokeaje kwanza? Ah, yeye yeye hahitaji kumuongelea, hata mimi siwezi kumuongelea. Ieleweke tu kwamba Dula sasa hivi yupo na Maira, Maira yupo na Dula. Mm. Basi tunataka tunataka kujua hiyo kitu ambacho alitukanwa Maira na maex mpaka akasema yo hizi kaika siziwezi, tutakuja kuachana. Ukipita kwenye page utaona watu wengi wanamtukana mbona. Hmm, yani hata mimi nilivyopost kwa mimi ndo nina kilanga Yaani kwanza kuposti watu wakaja kwenye page yao walitukana sana lakini mimi sinajua kuna nini bwana kubishana nao. Yeye eh, hawezi mambo Kuna mmoja ya marafiki zako sana wa karibu aliposti kitu kimoja akasema mbona wewe ndo unaishoboka sana kumposti mm. Alafu hmm. shemeji atuone kiposti chochote. Ndio maana yeye aliposti. Ndio maana naye eh, alipost na watu waone kabisa kwamba ah, okay, kumbe ile penzi limebalance. Ni, ni kweli ulikuwa unamkataza asiposti kama vile ile comment inavyosema, ama ni yeye tu alikuwa hayuko willing kuposti mahusiano yaani yake? Yani Naudia tena, sio maisha yake hayo. Okay. Kwa watu mnamjua huyo, nadhani ni muda mrefu anafanya hii tasnia, lakini sio mtu fulani wa ku wa mitandao sana au kuhekaheka za mitandao ni anaga mambo. Sawa, sisi mawifi sasa. Wifi, tunaomba tukuulize kitu mapenzi ya sasa hivi na yule mwanaume ambaye aliwahi kuwa baba mtoto wako yule alienda. Sorry kwa kukumbusha kitu ambacho kilipita kwenye maisha yako. Uh, kuna utofauti gani kati ya watu hao wawili? Na enjoy sana sasa Okay. Dula sio mtu wa kukupiga kama yule akikupiga siku tumfanye nini? Dula tulia basi, mbona kama unatuziba? Akikupiga tumfanye nini? Sisi madada sasa. Unaweza kumpiga? Mimi ndo napigwa. <laughs> Kauli za Baba Levo ulikuwa ukizisikia? Baba Levo nilikuwa namsikia. Baba Levo namjua ni kaka yangu ambaye ni mtu wa mie mkwe namjua. Ehe, alipokuwa akiongea vile ulikuwa unapata nafasi ya kumpigia labda kuzungumza naye chochote? Baba Levo mimi nikimpigia ni kwamba yani ni mtu ambaye akiongea kitu chochote kiko ninashindwa kumwataki. Yani ni brother ambaye naona kabisa kwamba namheshimu na namkubali sana. Kwa hiyo mm. sijawahi kufikiria kugombana na Baba Levo hata siku moja. Okay. Yeah, yani kwa namna yoyote hata kama ataongea neno la kunikwaza kiasi gani lakini namshukuru kama brother ambaye ana nafasi kwenye mziki wangu. Dula Sholo Mwamba anasema kwamba yeye anaweza akachukua crown ya kuwa mtu ambaye anaipeleka Singeli International. Unakubaliana na hili? E, mimi nakubaliana nalo. Sholo Mwamba ni msanii mzuri na ni msanii mkubwa pia, na ni mmoja wa wasanii ambao wametuinspire hata sisi. Unajua mimi kwenye Singeli sikuanza mimi kuwa kwanza, walianza kina Msagasumu, kina Sholo Mwamba, sisi tukaja tukapata nafasi. Kwa hiyo leo hii mimi unavyonitajia Sholo Mwamba, mimi naona ni sawa. Sholo ni brother na mheshimu na ameninspire mimi, kaanza kunipa mic mtaani, sina naye nijua, yani nafanya show silipi hata elfu kumi umeona. Kwa hiyo ni sawa tu, ni sawa kumuita pia king wa singeli. Hapo ndo kwenye utata. <laughs> Kwa nini hapo wewe? <laughs> Kwa king ni nani? Niache kidogo Mejapunga <laughs> amejitoa kwenye tuzo za kama msanii wa singeli pia una kipi cha kumshauri Jakunda kujitoa ah, cha kumshauri? Kiukweli siwezi kumshauri, sawa, siwezi kumshauri kwa sababu hata ushauri wangu kwa mzuri hawezi kuufuata, tusiongopeane. Ila cha msingi tu kwamba kama yeye ameamua kujitoa, sawa, wapo wanaopambania. Unajua mtu mwenye uchungu na mziki wake hawezi kujitoa. Singeli kwa ilikotokea mpaka leo tunapata nafasi ya kuingia kwenye kategori za za za tuzo, afu mtu anajitoa. Yani mimi binafsi yangu siwezi kufurahia kitendo kama hicho, ila kama kwa yeye ameona ni sawa, basi tuliobakia tutapambania muziki wetu kuhakikisha unafika mbali. Dula pia kumzia uh, ah, Meja Kunta, kuna hili swala ambalo linaendelea sasa hivi kati yako wewe na yeye, unaonekana kama kuna zi, kuna bifu fulani hivi ambao linazidi kukua tukiangalia huku Meja anazungumza hiki, wewe unazungumza hiki, Meja anazungumza hiki, wewe unazungumza hiki. Kwenye kile ambacho alikizungumza Meja kwamba kabla hujaitoa ngoma yako, yeye alikuwa ni mtu wa kwanza kuisikiliza, kina ukweli ndani yake? Ni kweli? Na, na kwa nini ulipoulizwa ulisema oh, yule mtu alinipinga sio na nini akaniambia nisitoe na nini? Alafu ngoja nikwambie, unajua watu wanashinda watu kuelewa. Unaona mm. mimi hapa? Mm. Mimi naweza nikakupa wimbo wangu ukautazama na usifanye lolote. Yaani kama kuna mtu ataogopa leo labda msanii wa Singeli unaisikilizisha wimbo wake kwa kuhisi labda utaibu au labda atalogwa, mimi na mimi siogopaki chochote. Mimi nakupa okay. nyimbo yangu nasikiliza, ukimaliza naondoka. Kwao nilipenda tu ngoma mwanangu, ngoma hapo sikiliza, lakini sidhani kama eti lili lingeweza kuja kuwa tatizo. Ni mchongo tu ambao ulitengenezwa watu waonekane wana utofauti basi, lakini Meja Meja mimi, mimi ni, msanii ambaye namjua, yani namjua vizuri, anafanya mziki mzuri na namkubali, kwa sidhani kama ni kuna sababu ya mimi na kugombana, ikiwa kila mtu ana matatizo yake, ikiwa kila mtu ana mziki wake anafanya mwenyewe, kila mtu ashinde mechi zake. Eh, Hilo sawa. Mara mwisho kuwasiliana naye Meja ilikuwa ni lini? Mara mwisho kuwasiliana ilikuwa ni juzi tu hapa, nilikuwa Dodoma. Kwa bifu hakuna kwambeaje hatuna eh. tatizo. Yaani eh. nimewasiliana naye juzi, nilikuwa Dodoma nakumbuka. Mm. Alinicheki Dodoma. Nilikuwa Dodoma alinicheki. Tukaongea fresh. Okay, sawa sawa.